Mamá, soy Javier. Alex. Javier, hijo mío, estábamos a punto de llamarte. Te tengo que dar mis malas noticias. Tu hermano, tu hermano ha muerto. Mamá. Ha habido un accidente y la policía ha venido a casa. Aún no se sabe qué ha pasado. Ahora nos llevan para allá. Mamá, ya lo sé. Hijo, nos acaban de ¿Cómo te has enterado? Mamá, ¿por qué Alex